көңілдедің менің аппақ таңымдай жүрегіңе сақтап жүрсің мұңыңды мені алаңдаумен бағымай неге ауыртасың жанымды көңілдедің менің аппақ таңымдай жүрегіңе сақтап жүрсің мұңымды мені алаңдаумен бағымай неге ауыртасың жанымды шақтарымды жыртуға тастап хаттарымды сен келдің орындауға менің арманымды әнім бар мұңды сүйіп өткен кеудем бар жаным жанып кеткен көзім бар бұл өмірді жаным сүйіп кеткен үшін жоғың қасымда ауыр мен үшін расында ауыр мен үшін жоғың қасымда ауыр мен үшін расында қасымда ауыр мен үшін расында ауыр мен үшін расында Көңілдедің менің аппақ таңымдай жүрегіңе сақтап жүрсің мұңымды мені алаңдаумен бағамай неге ауыр аласың жанымды неге ауыртасың жанымды